सिर पर संकट आएगा तो शाम को तो आना ही पड़ेगा ना तो फिर संकट आने पर हम घबरा क्यों जाते हैं बल्कि संकट आने पर एक आस की जागृति और होनी चाहिए कि संकट आ गया तो मेरा बाबा भी आएगा ये ऐसा देव है जो पल में बन जाता है एक सेकंड के अंदर में आपका बन जाता है और जिसका बन जाता है ना उस पर लुट जाता है इसलिए आइए कभी कोई आंसू आए ना तो उस आंसू के अंदर में ये विश्वास भी होना चाहिए कि मेरा सांवरिया ज्यादा दूर नहीं है पहुंचने आएगा और कसम खाटू वाले भी जरूर आएगा आता था आता है और आता रहेगा क्यों क्योंकि जब कभी कोई गमगी सकता है शाम कुछ भी होते हुए देख सकता है शाम कुछ भी होते हुए हाथ उठाकर मिलकर तालियां बजाकर क्या कहेंगे नहीं ये नहीं देख सकता मैं रोते हुए नहीं ये नहीं देख सकता Thank you. जो लीला घोड़ा है जिसको ड्राइवर कहते हैं जैसे हमारे बाबा का लीला घोड़ा कौन है बाबा किस पर सवार होते हैं लीले घोड़े पर जितनी भी गाड़ियाँ चाहे वो रथ हो चाहे वो ट्रक हो चाहे वो एम्बुलेंस हो चाहे वो गाड़ियाँ हैं जिनके अंदर में सारा सामान पूरा यात्रा का है सबके ड्राइवर बाबा के प्रेमी है बाबा के भक्त हैं और बहुत से तो यहाँ पर कर सुन रहे हैं हमारे जो भारिया हैं जो पूरे दिन कड़ी मेहनत करते हैं साथ साथ पैदल चलते हैं हम लोग जहाँ उतरते हैं वहाँ पर तुरंत सामान ढोना खाना खिलाना वो भी इतनी मेहनत के बावजूद भी बहुत से ऐसे जो रोज कीर्तन में बाबा के कीर्तन में खड़े होते हैं वही शाम बाबा की ताकत है शाम किसी करोड़पति का नहीं शाम किसी बनिए का नहीं शाम किसी सिर्फ ब्राह्मण का नहीं शाम किसी सिर्फ जाट का नहीं शाम तो जो इसके पास आ गया उसी का आ गया श्याम ने कभी जाट नहीं देखी बोले नहीं सौभाग्य है मैं बहुत अपने आप को मानता हूँ कि हमारे जितने भी सेवक हैं जो सेवा करने आए उनके भाव बदल गए वो कीर्तनों के अंदर में गाड़ियां चल रही है कीर्तन गाते गाते चल रहे हैं वो लोग भी आइए हेड्स अप टू देम मैं एक बात बताना भूल गया हमारे डॉक्टर साहब कभी खाटू ही नहीं है एक बार डॉक्टर साहब खड़े हो जाओ बोलो खाटू इनको देखो कभी खाटू नहीं गई दुर्गापुर से पहले बेनिया छिट्टी में एक पड़ाव पे हम लोग दिन का खाना था पड़ाव पे थे वहां पर जो मंडल वालों ने सेवा की थी वो मंडल वाले बोले एक एक्यूप्रेशर के डॉक्टर साहब आए हैं उनसे आप सेवा लो डॉक्टर साहब इधर आओ ना आगे आओ ये सेवा करने के लिए आए पॉइंट दबाया दर्द हुआ लेकिन किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब खाटू चलोगे इन्होंने पूछा चलूं दो बार पूछा चलूं मैंने भी कह दिया कि कहाँ जाओगे डॉक्टर साहब आप लेकिन आप कहोगे तो चलो मैंने कहा चलो डॉक्टर साहब और मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूँ मैं आपको ये नहीं कहता कि आप अपने औजार लेकर चलो आप बिल्कुल शाम प्रेमी बनकर चलो बिल्कुल कुछ मत करना आप भी हमारे साथ यात्रा में शामिल हो जाओ और दूसरे दिन से इन्होंने यात्रा ज्वाइन कर ली कभी खाटू नहीं गए पहली बार खाटू जा रहे हैं और ये नहीं कि गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं बल्कि पैदल चल रहे हैं और हर दूसरे हर दूसरे मोमेंट पर हर किसी यात्री को टकराते हैं कि ठीक हो ना जरा सा किसी का पांव दाया बाया हुआ कंधे पर हाथ रखकर ठीक हो ना भाई खुद भी पैदल चल रहे हैं लेकिन फिर भी इतनी बड़ी सेवा है यही मेरा श्वास आइए हमारे साथ एक और कोहिनूर चल रहा है जिसके लिखे भजन आज हिंदुस्तान में बड़े शान से गाए जाते हैं उम्र में मेरे से जरूर छोटा है माधव लेकिन बाबा की कृपा उस बच्चे पर बहुत है और एक भजन इस यात्रा के अंदर में इस बच्चे ने लिखा और ये भजन मैं कोशिश कर रहा हूँ पहली बार सब मिलकर गाना इसके भाव देखना आइए हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं आपकी परमिशन चाहिए मैंने कहा मैं कौन होता हूँ बाबा है बाबा कराने वाले करने वाले और उसके अगले दिन से 35 फाइव mm चैनल लाइव चल रहा है ये कैमरा मैन भी हमारे उतर कर पैदल दौड़ता है अभी दो दिन पहले बख्तरबंद गाड़ी मिलिट्री की गाड़ी थी हम लोग ठंड में चार चार पांच पांच कपड़े पहनकर लेकिन ऐसे भी लोग गरीब मिले जो ठंड में ठिठुर रहे थे लेकिन रथ निकला उनको नहीं मालूम कि कौन सा बाबा है कौन सा भगवान है दौड़ कर आए दो रुपए का सिक्का निकाला और पेटी में डाला और प्रणाम किया मैंने समझा सबसे बड़े पैसे वाले ये लोग कई जगह देखने को मिला ट्रक गुजर रही थी अचानक ट्रक वाले ने साइड किया क्लीनर उतर कर आया दस रुपए का नोट पेटी में डाला और प्रसाद लेकर फिर ट्रक में चला गया हमको थोड़ी मालूम है कि श्याम बाबा कौन है हम लोग रास्ते में जाते हैं हजारों मंदिर आते हैं क्या हर मंदिर में रुक कर माथा टेकते हो लेकिन ये ऐसा चुंबक है प्रेमी हो किस्मत वाले को खींच लेता है ये चुंबक है देखो जो चुंबक बनाया जिसमें वैज्ञानिक ने वो चुंबक तो सिर्फ लोहा खींचता है और लोहा ही छोड़ता है लेकिन ये चुंबक ऐसा है कि लोहे के खींच लोहे को खींच कर अपनी ओर खींचता है लेकिन जब छोड़ता है तो लोहा नहीं होता 24 करेट गोल्ड बनाकर छोड़ता है आइए इसी भाव पर आधारित ये भजन है मेरे छोटे भाई का मेरे दिल bentar bentar yeah, <laughs> श्याम बाबा you mean? ध्वजा नहीं चढ़ने दोगे दस मिनट बस आइए बहन आखिरी पुष्प बाबा का चढ़ाओ बस आखिरी पुष्प मत जाओ हेलो आखिरी चुनाव फाइनल करने के लिए हम लोग बाई कार आए थे बिल्कुल जंगल लग रहा था और कई जगह आंटी जी आंटी जी बस पांच मिनट झेल लो मुझे पांच मिनट मुझे और बर्दाश्त कर दो अरे तो दीदी है ही उनसे बात कर लो चूंकि अनाउंसमेंट किया कि रोज कीर्तन करेंगे दो घंटा इसी जगह पर हम लोग आए हॉल देखा और मन में आया यहाँ पर कौन आएगा कीर्तन में हम ही लोग जितने होंगे वही बैठकर छोटी सी तस्वीर लगाकर इतना काम धाम भी नहीं करना है एक माला पहना देंगे भाई बाबा तो भाव का भूखा है हम टूटे फूटे रहेंगे कहाँ से तेरा श्रृंगार करेंगे एक माला चढ़ाएंगे एक बत्ती जलाएंगे दो उपले लगाएंगे जोत कर लेंगे दो घंटा राम रोला कर लेंगे क्योंकि शरीर में ताकत भी नहीं है लेकिन हमें नहीं पता था ये शाम है हमें नहीं पता था ये शाम है हमारा मन पलट जाता है लेकिन ये पलट देता है आज उन्नीसवा दिन है और हर जगह कल्पना से बाहर शाम भक्त शाम प्रेमी आए कीर्तन में आनंद आया और अटल विश्वास है कि आगे बचे बावन दिन भी रोज बाबा दरबार में बैठे हैं रोज आशीर्वाद देखिए हमारे जीजा साहब भाई तो ग्यारस को खाटू जाते हैं बाबा के कीर्तनों की लो ऐसी लगी बाबा की पदयात्रा की लो ऐसी लगी दसवीं को खाटू चले गए और दसवीं को खाटू बाबा के मंदिर में घुसकर दर्शन करके बाबा को प्रणाम करके बाबा तेरी यात्रा चल रही है वहां से ट्रेन में बैठकर पटना पटना से गया गया से फिर बाईकार झुमरी तलैया कोडरमा पहुंचे और फिर उसके बाद यात्रा में ज्वाइन कर लिए रोज आते हैं हमारी लाला बहन और जीजा जी दोनों आते हैं एक, एक खाटू की बहन है लाला बाबू हमारे खाटू वाले हमारे बहुत बड़े भैया हैं अजीज हैं उनकी बहन है और ये जीजा हैं रोज कीर्तन में आते हैं गोपाल जी ये बाबा की कृपा बिना नहीं होता ये खींचता है परसों एडी में दर्द था हम दवाई खोज रहे थे दीदी ने बोला मैं कल लेकर आऊंगी अभी आई तो सबसे पहले डब्बा और कई कई दवाइयों की कि भैया ये ले लेना ये ले लेना ये ले लेना ये ये बाबा की कृपा है ये बाबा का प्यार किस किस का उदाहरण दिया इतना प्यार मिला कि बाबा इकहत्तर दिन में क्या होगा पता नहीं ये परिवार कहा और कहा जुड़ेगा बोलिए हारे के सहारे की जय एक भजन में गा रहा हूं सबको ही गाना मोर छड़ी का भजन है बाबा की जब मोर छड़ी घूमती है ना बारे नहरे कर देती है टूटे फूटे को जोड़ देती है संकट ग्रस्त का संकट काटती है और मुर्दे में प्राण डालती है इसलिए आइए शरण की लाज बाबा लाज बचाओ कौन कौन अपनी लाज बाबा के हवाले करेगा शर्म मत करना हाथ उठाना और जोरदार तालियां बजाकर बोलना तेरी मोर छड़ी लहराओ तेरी मोर छड़ी लहराओ झुमरी तलैया वाले कोडरमा वाले हजारीबाग वाले सभी भक्तों का बाबा पर कृपा करें बहुत बहुत आभार श्री श्याम कला भवन हमेशा आपका रहेगा जय श्री श्याम